Hai, saya Dayu. Saya nama uh, Surya binti Ludeh. Ini saya first time lah datang sini sebab sebelum ni pernah tengok uh, dekat Facebook lah. Saya first time datang sini. Tengok dia punya review-review customer yang datang sini. So, first time lah nak ha, cuba datang ini untuk color rambut lah. Tu nanti tunggu hasilnya lah, tengok macam mana. When you want to get off the darkest ground The gravity pulls you straight down Earth from a bird's eye view You should grow feathers and see this too first time datang kat Dennis Salon Sebelum ni tengok uh, dekat Facebook je Lepas tu tengok, selalu tengok dekat status WhatsApp So hari ni memang uh, free boleh datang So bila datang memang puas hati lah Tak dia, memang sangat puas hati Saya bagi 5 bintang Okay, thank you Dennis Buatkan rambut saya cantik Untuk colour rambut hari ni uh, Saya berpuas hati lah dengan colournya Saya puas hati lah nampak shiny sikit uh, Kenal lah dengan color yang saya minat tu. Saya bagi lima bintang lah dengan colornya. Eh, macam ni elok ni. Ha, ah, berkenal lah. Ha. Ah, Latin nak promote lah dekat kawan-kawan anda tu sini lah. Ha. Thank you Dennis sebagai awak lima bintang. The gravity to see